Бүгін дерекелік Википедияның 20 жылдығы болып жат. Біз ақту жүргістен алтайлар Википедистерді дерекелік ұтқып тұру. Байрам күніле. Алтайда бізде база удабас. Алтай Википедия ашылар. Айдарда біздің ең саналыбыз, ең шырамқайыз, ең жай алталығыз. Ары көп статьялар Алтайлар печіп, онда тұру жарыз. Оп құруй! Оп құруй!